السلام عليكم ورحمة الله إخواني الطلبة حياكم الله أجمعين في هذا الفيديو القصير إن شاء الله تعالى غادي نحاول نتعرف على تقسيم المجموعات بناء على الحرف الأول أو الحروف الأولى من النسب ديال الطالب أو الطالبة